Takže jsme tady zase na známém místě, kde jsou stavače osmahlí. Jsme tady o měsíc dřív než, o tři jo. Tady máme novýho botanikuse, Filip Šimerkus. To jsou to úžasné kousky. To je matka botanikuse. Jaký z toho máš pocity? Že tě to obohatilo nějakým způsobem. Prostě, Že tě... Já jsem úplně povstala. Je to pasta pro oči a taková i duchovní krmě, jako v přeneseném slova významu. Co myslíš? Je to krmě. Je to krmě. Je to Juločka i děďa Filip Pražský. Je to lošačka z děs galava, ucho i nogy. Zde Těhoťa Zuzana, těhoťa Jana s Jakem, Здесь летущая myš, Fledermaus, Bet, zmeja i Zmejnovo Ostrava. U něho galava i takže jazyk i oko is just Čoča Irinočka. Rozhejbejte to trochu.